dans la direction Kranolimansky, les actions actives des unités du groupement de forces centre, et les tirs d'artillerie ont vaincu la main-d'œuvre et l'équipement de l'ennemi dans les zones des colonies de Yampolovka de la République populaire de Donetsk et de Nevskoye de la République populaire de Luhansk. Au cours de la journée, plus de 95 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, deux camionnettes, une monture d'artillerie automotrice Akatsiya, un obusier id 30 et un système d'artillerie M777 de fabrication américaine ont été détruits dans cette direction dans la direction de Donetsk, au cours d'opérations actives avec le soutien de l'artillerie des unités du groupe de forces sud, dans les zones des colonies de Zalizianskoye. Kraino et Tonankoy de la République populaire de Donetsk, jusqu'à 150 Ukrainiens militaires, 3 chars, 2 véhicules de combat blindés, 4 camionnettes, 2 un véhicule, un obusier des 20, une monture d'artillerie automotrice Yuzlika, un canon anti-char 12 et deux systèmes d'artillerie M777 de fabrication américaine. Dans les directions Sud-Donetsk et Zaporozhye, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie du groupe de troupes Vostok ont touché des unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Prochistovka dans la République populaire de Donetsk et du Spenovka dans la région de Zaporozhye. Les pertes ennemies par jour dans ces zones s'élèvent à 60 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, trois camionnettes, trois voitures et un obusier ID-20. En outre, un dépôt de munitions de la 72e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été détruit dans le village de Vodian en République populaire de Donetsk. Dans la direction de Kherson, plus de 40 militaires ukrainiens, trois véhicules blindés de combat, trois voitures, deux supports d'artillerie automoteurs Vuzdika et un obusier automoteur Akatsia ont été détruits au cours d'une journée de dégâts par le feu. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont vaincu 78 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur des positions de tir, des effectifs et du matériel dans 142 districts. Dans la zone de la colonie de Kazakh-Alpan, dans la région de Kharkiv, un véhicule de combat du système de lance-roquettes multiples Elder a été détruit. Dans la zone de la colonie d'Alné de la République populaire de Donetsk, un véhicule de combat ukrainien du système de lance-roquettes multiples Uragan a été détruit. En outre, des stations radars de contre-batterie en TPQ-36 et en TPQ-37 de fabrication américaine ont été détruites dans les zones des colonies de Dobropoli et Klinovo et de la République populaire de Donetsk. Des avions de combat des forces aérospatiales russes ont abattu un avion MiG-29 de l'armée de l'air ukrainienne, près du village de Krenoarmesk, dans la République populaire de Donetsk. Au cours de la journée, les systèmes de défense aérienne ont intercepté 23 roquettes des systèmes de lancement multiplimar, Smerche et Huragan. En outre, 17 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits dans les zones des colonies de Novaya Oleya Oleyapristan de la région de Kherson, Kremneia, Varvarovka, Zitlovka de la République populaire de Lugansk, Valorianovka, Kiryovka, Volnovaka, Volodino et la gare Mandrikino de la République populaire de Donetsk, ainsi que Mzirich de la région de Zaporozhye. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, 401 avions, 220 hélicoptères, 3418 véhicules aériens sans pilote, 412 systèmes de missiles antiaériens, 8293 chars et autres véhicules blindés de combat, 1057 véhicules de combat de système de lance-roquettes multiples, 4350 pièces d'artillerie de campagne pièces et mortiers, ainsi que 8924 unités de véhicules militaires spéciaux.